l'importance, en fait, d'avoir un certain nombre de, croyances dans le, domaine des, dans le domaine des organisations. Et en fait, il y a euh, les organisations qui fonctionnent bien, encore une fois, là, dans organisation, je pense à organisation traditionnelle, parce que toutes ces, toutes ces euh, enquêtes ont été faites sur le cadre d'organisation traditionnelles. <coughs> on a, et ça c'est assez anglo-saxon, on a toujours cette, cette, volonté de dire <coughs> il faut s'amuser quand on travaille, d'accord il faut, c'est-à-dire qu'il euh, faut, il faut effectivement euh, have fun, have fun, have fun. Vous entendez tous, euh, tout ça dans, dans, les, dans, les, dans, les, dans les événements de, de, de, construction de groupe, enfin de team building. Donc c'est quelque chose qui, qui, qui, est fortement ancré. il y a aussi cette, cette notion de toujours donner l'impression à l'individu qu'il est le meilleur. Alors attention, il ne faut pas que ça se fasse aux dépens des autres personnes dans le groupe. Hein d'être meilleur, il y a toujours deux manières d'être meilleur. C'est que intrinsèquement, on est plus fort que les autres, et on n'a pas à le prouver parce que ça se voit. Ou alors, euh, pour être le meilleur, on écrase les autres. Attention, dans un groupe, n'écrasez pas les autres. C'est chacun à sa place. Donc c'est bien d'être le meilleur, c'est bien d'avoir la, conviction de vouloir être le meilleur. Attention, parce que quelquefois, ça peut, euh, ça peut endommager l'esprit d'équipe et vous êtes, en tant que porteur de projet, responsable de la gestion de cet esprit d'équipe. Donc attention à des gens qui ne sont pas forcément bons, mais qui veulent être les meilleurs. C'est euh, potentiellement, c'est très toxique pour l'esprit le, pour de groupe. Euh, on voit les personnes comme étant des, innovateurs. Innovateurs, n'est pas simplement au niveau technologique, c'est des gens qui, euh, quand ils sont face à un problème donné, vont essayer d'être force de proposition pour améliorer, améliorer les choses ou les voir sous un angle qui soit différent. Attention aux détails, ça c'est important. Hein. Euh, le diable se cache dans les, dans les, détails, comme on a l'habitude de dire, mais c'est ce qui fera la différence. Hein, ce qui fera la différence entre, entre, une bonne gestion de groupe et une bonne gestion de projet en règle générale, et, le reste. On voit aussi les, personnes comme étant des individus, pas forcément appartenant à des groupes euh, et, et, pris dans le groupe, donc considérez les gens comme étant des individus, adressez-vous à, eux, à ces personnes en tant qu'individus. Et puis, euh, effectivement, il faut avoir la notion et la fierté de son produit, la fierté de, son service. C'est quelque chose qui est, important. Et vous voyez dans les, vous voyez de toute façon la différence de mentalité euh, des personnes qui sont dans des, structures en phase de croissance, où on croit, on y va, on gagne, on, a a niaque. et puis ben, des gens qui... Euh, qui sont dans des structures en phase descendante. Euh, la qualité personnelle peut être les mêmes, mais la manière de réagir en fonction de l'environnement euh, qui nous entoure est, différente. Alors, il y a aussi, il y aussi dans l'esprit le, dans le, dans d'équipe le fait de voir que bah, souvent il faut communiquer de manière un peu informelle. Alors effectivement, il y a il y a un environnement qui fait que quelquefois il y a des, euh, manières formelles de communiquer, hein. mais quand vous êtes dans l'échange d'informations, quand vous êtes dans l'interaction, le fait de communiquer de manière informelle est, important. Important également, et ça rejoint ce que je, viens de dire avant cette, notion d'information informelle, il faut quand même prendre en compte le fait qu'il est toujours mieux de travailler dans une entreprise qui se développe, qui acquiert des résultats, euh, plutôt que dans une équipe qui stagne ou voire qui, décroît. Parce que là, le travail du management, en revanche, pour remotiver ses équipes est important. Euh, et, c'est quelque chose à prendre euh, L'importance de plus en plus, de plus en plus, hein, vous avez sûrement dû voir la différence entre le, il y a beaucoup de sur des, petites vignettes de management sur le boss qui dit c'est comme ça que tu dois faire et sur le leader qui montre la route pour que les gens suivent. Hein. Donc il faut mettre les mains dans le cambouis il faut, clairement être dans il faut clairement être dans, la connaissance. Je ne dis pas qu'il faut connaître l'ensemble du détail opérationnel, mais l'époque où euh, vous aviez quelqu'un qui était en haut, euh, qui était censé avoir la vision stratégique et, euh, la connaissance théorique, et puis qui donnait des, des, ordres en dessous à des cadres opérationnels, euh, moi, je l'ai vécu euh, à une période, je, je, je, pense, suis pas sûr, mais je pense que cette, cette époque est terminée ou, va sur sa fin. Euh, on est dans l'opérationnel et ça ne nous, empêche pas de, nous empêche pas de penser. Et au contraire, quand on est bloqué par des, par des, contraintes opérationnelles, quelquefois, on a, des, on a des, manières de régler les problèmes qui sont plus En fait, qui sont, oui, qui sont d'une manière un peu plus innovative que, que, je peux avoir un management qui est un peu décalé de la réalité des choses. Et puis, euh, important aussi, et ça c'est quelque chose qu'on parle beaucoup de culture d'entreprise, de philosophie d'entreprise, essayer de de, donner à votre, équipe finalement une certaine identité. Important que les gens se retrouvent dans une certaine identité, on parle beaucoup d'identité en ce moment. Euh, moi je pense que c'est pour avoir géré des équipes, hein. euh, c'est important pour motiver de savoir qui on est, de savoir comment on se différencie par rapport aux autres pour justement arriver à créer un, esprit de, un esprit de groupe pour, euh, pour, euh, pour pouvoir régler des problèmes. D'accord.